Я выехал из своей деревни. С губом все нормально. Ничего не стряслось особо. Хуйня. Главное, чтобы с вами ничего не стряслось. А у нас все заебись. Бро, 15 минут, но ты меня подожди там полчасика. Я в своем репертуаре. Честно. Повторяю, с Лехой все заебись. Переживайте за свою жизнь, с Лехой все в порядке. Как я понял, со здоровьем все хорошо. Насколько это может быть в подобной ситуации. Хотя сейчас скажу здесь что-нибудь не так, потом он меня обидится. Не знаю. Вроде все хорошо. По крайней мере, мы с ним вчера виделись. И он улыбался. Там заказчик хотел песню «Железное небо» услышать на детском дне рождения. Э, я так понял, что Леха в привычной себе форме ему ответил, что он ничего никому не должен, выступает с программой, которую он приготовил, и что, ну, что так, потому что я знаю Леху, он, скорее всего, сказал просто, what the fuck, am I owe you something? Мы еще пообщаемся за этот момент. Тема, да, для всех очень такая, надо всем знать, что там, все, блядь, самое главное, человек жив, блядь и улыбается. Там, я не знаю, какие-то житейские. Его песню послушайте. OG, значит, раны будут заживать. Вот и все. Раны заживут, все нормально. Для мужчин это дело житейское. Давайте сейчас еще меня 10 человек спросят о том, что там с Лехой. Я 10 раз отвечу одно и то же. Димас, ты feat, не знаю когда. Всему свое время. Будет мазу, сделаем что-нибудь. Работаю в основном. Как вот получается. У меня даже, у нас теперь даже с Иллюмейтом есть фильм. Кто как бы это ожидал. Альбом, не знаю когда, не могу сказать. Альбом вышел, он тысяча лье у пацанов. С гуфом все нормально, ребят один и тот же вопрос, один и тот же ответ. Все хорошо. Насколько это может быть хорошо в такой ситуации? Как я понял, ничего страшного. Толян,